Probe? Aus Landen? Aus übernachten wird. möchten wir gerne diesen Bogen dann mitgeben, weil er von einem geistigen Haus jetzt kommt, aus Rhein. Und das ist äh, etwas Verpassendes von uns und wir müssen den, der Person, die das begonnen hat, äh, damit äh, protestieren und alles